پیش درآمد ماهور از مرتزاخان نیدا بود صفحه 28 در مورد زندگی مرتزاخان نیدا بود و شرح احوال او در ویدیوهای قبلی صحبت شده اما کوتاه اینکه مرتزاخان نیدا بود از نوازندگان به نام تار در دوره قاجاریه و پهلوی بود قطعات بسیار زیبایی از جمله تصنیف و رنگ و پیش درآمد ساخته که از جمله اونها میتونیم به تصنیف شاه من ماه من و یا پیش درآمد اصفهان یاد کنیم و همچنین همین پیش درآمد ماهو و تصنیف مرغ سحر فرم پیش درآمد یک فرم در آهنگسازی در موسیقی ایرانی هست که ساخت اون و به وجود اومدن اون برمیگرده به انجمن اخوت در دوران درویش خان و رکن خان و داستان اون به این شکل هست که وقتی رکن خان با درویش قرار بود که کنسرتی رو در انجمن اخوت بدن به پیشنهاد رکن خان قرار شد قطعه ضربی که شامل معرفی گوشه های مختلف اون دستگاه مربوطه باشه در ابتدا توسط سازها با اجرا در به صورت گروهی و به پیشنهاد مشیر همایون شهردار اسم اون پیش درآمد قرار گرفت چون قبل از درآمد نواخته میشد و درویش خان به نوعی اولین قطعه رو در این فرم ساخت و به اجرا در بود در این قطعه سرعت در بالای قطعه یاد شده سیاه مساوی با شست به این معنی که در یک دقیقه شست بار سیاه باید بزنیم برابر این سرعت هر سیاه ما برابر با یک ثانیه خواهد بود این پیش درآمد در این کتاب به پنج قسمت تقسیم شده اینجا قسمت اول اون رو می نوازیم باز چهار چهارم هست چهار ضربی که هر ضرب یک سیا این بیشتر آمد شامل یک جمله معرفی در دو خط اوله که تکرار داره به این شکل سول سول دو سول سول دو لا لا سی سول جمله بعدی که در بم شروع میکنه می می باره می دو همین جمله در پایین هم جواب داده میشه بر زیر می می دو جمله بعدیمون از می شروع میشه می سلفا می ره دو ره که همین فرم در از ره یه پایین تر اجرا خواهد شد ره ره فا می دو سی دو بعدش با یک پاساژ یا جمله گذر برشو ره می سول بم بم بس میشه به تکرار همین می می سول فا می ره دو ره ره فا می ره دو سی دو و جمله پایانی لا سی دو بم بم سول سول دو سول سول دو لا لا سی سول بم بم سول سول دو سول solo la la si sol تمامی دوهایی که در این قطعه بود با انگشت سوم در سیم زرد اجرا میشه همچنین در قسمت های پایانی ما میتونیم این دو رو همراه با بم بزنیم که صدای پرتری داره لا سی دو با صورت 60 اجرا میکنیم